Имам работен на стаж околу 29-30 години. Со тоа што некои месеци вака од фирмата не ни се платени. А, за друго што да ви кажам, во ме еве колку 5-6 години сме таму, од кога сме буквално у стечај. Четири полни. А, јас сум взел, еве, 5 години сум без работа. Од системот крајно незадоволни, немаме примања никакви, единствено што земеме здравствена заштита од Завод за вработување. Тука застанува се. Се сновајаме кој како знаеме, без никаков надоместок, еве и сопругата ми е без работа и на некој начин избркана. Ако продолже со овој систем, со оваа влада, социјална правда нема, како што гледаме по се што се случува кај нас – социјална правда нема, меѓутоа преку УНИТ и имаме некакви како ветување од една од партиите дека ако дојде на власт, че ни го возможи тоа. Леготино е едно од нај, ја така барам мислам дека најзапоставено место у смисла на економија не, не, нема ништо кај него, не се случува ништо кај нас, Дали е до уредувањето, дали е до градоначалниците или не знам како да ви кажам, меѓу тоа осим тоа што го има како земјоделство, како што има и тоа не е како што треба, не се платени комплетно сите давачки на лозаерите. Некои има луѓе што од 2014-13 немат субвенции земано, немат и од гројство пари, некои имат му должат още во главном тешко се преживува во неготино. За другите градови не знам. Ние преживуваме тоа се вика, не живееме, преживуваме на начин, е, како што знаете земјоделски крај. Одиш натака навака работиш по некој за некакви пари, као аргат, као така да речеме. Одиме по вие фирми што имат потреба од нешто, ќе те држе некое време. Че се јавиш кај некоја фирма, возрасен си, имаш доволно години, на кај 60, па не те прима таму. За први мај, иако е ден на трудот, никој не го поштува као таков. А дали човек на, на демонстрација или не знам како се нарекуват, тоа сигурно. Затоа што немаме што друго да правиме. Јако ќе одиш на излет, а немаш да речеме да еве, да не речам да не да немаш да јадиш, нешто да преживуваш немаш. Оти денеска не е факт само Ако имаш да јадиш леп и имаш се, животот бара многу други работи. Основни, не са некој луксус. Нели, треба да се облекуваш, треба да- имаш потреба од хигиена, имаш потреба, не сме ние 15 век да речеме и така натаму. Можеш да ги купиш личните средства за хигиена, па Еве, технолошкиот процес кажува дека мораш да имаш и електрична струја, мора да имаш и вода, треба да платиш и струја, и вода, треба да платиш и технички уред дома, телевизија мора да имаш. Така тоа да, има потреби многу, а можности се никакви. Ја мислам тука застанува се и за тоа е овој напор со УНИТ, ако можеше, молбата ни беше до владата, барем по 6-7 милиони да ни даеше, на ние што имаме под 25 до 30 години, барем така да има едно поместување. Ние бараме 53 со 15, меѓутоа нека се помести таа граница, нека биде на 20 со 55 да речеме, али не може ништо